Como sube o nivel <laughs> pois, desta presentación despois desto tan, tan bonito non que acaban de decir de min e desta presentación que tamén eh, fixo o alcalde, a presidenta da Deputación e as compañeiras. Eh, para min, a verdade é que é unha honra eh, estar aquí e tamén é todo un reto. Por unhas cuestións que, que vos vou a comentar, non? É unha honra porque mm, moi poucas veces se nos dá a oportunidade de de podernos expresar eh, nun espazo así as mulleres xornalistas máis novas, pois as que temos menos anos de carreira, e aínda moitísimo menos as que, as que acabamos de comezar a, a opinar, non a meternos neste mundo. E, bueno, eu, <laughs> a verdade, é que estes días aínda alucinaba, non? De ver o cartel, mm, de ver eh, pois, con que nomes eh, <laughs> estaba aí o meu nome metido. E, eh, bueno, teño que decir tamén que pois, pues, algunha xornalista previamente incluso a cheguei a coñecer na universidade, non? Que lle fixemos algunha entrevista, que precisamente Rosa María Calaz, a que admiro moitísimo. E, eh, mm, bueno, tamén é unha honra estar aquí precisamente por estar no teatro principal, non? O teatro principal, a verdade é que, mirando así <laughs> desde aquí, non? Eh, impón un pouquiño, pero tamén teño que decir que eu xa o coñecía previamente, non? Eh, de feito, desde que era ben pequena. Eh, aparte de ser un espazo que sempre acolleu a cultura de toda unha cidade, que deu voz pois, a todos os colectivos desta cidade, é un espazo que ten un certo valor sentimental para min, porque, bueno, de pequena cando eu estaba no colexio, o meu colexio o colexio de campaño, aquí celebrábanse os festivais de fin de curso do cole. Entón, <laughs> eu, pois claro, eh, véxome agora mesmo, pois por aquí, mm, correndo con 10 anos, 9 anos, 6 anos, E eh, claro, eh, regresar aquí despois de todo este tempo a, a este, precisamente a este escenario, non? Eh, verme aquí sentada, pois é algo que non sei nesta <laughs> situación si, si cando tiña 10 anos ou 6 anos imaginei algunha vez, non? Que, que podría chegar a facer. E bueno, eh, tamén é un reto porque agora mesmo, claro, sintome <laughs> coa responsabilidade, non? Como xornalista nova, de representar a toda unha xeración de mulleres xornalistas a que teño que decir que non lo puxeron moi, moi, moi difícil, a pesar de que supostamente non? sempre se di que somos a xeración con máis oportunidades, a, pois a xeración que, claro, a que non lo puxeron pois, máis fácil, non históricamente falando, que pudemos acceder á universidade, que, que tivemos máis oportunidades de todo tipo. Pero non é exactamente así tampouco. Eh, facer columnismo nunha carreira que acaba de, como, de comezar, como é o caso da miña, eh, pois, para lograr isto, non para, para estar aí, hai que deixar de lado moitas inseguridades. Ese é o principal, non? Porque, claro, imaginade, vos con 20 e poucos anos poñerte a opinar de repente <laughs> pois, na contraportada dun periódico como que impacta un pouco, non? E sempre te plantexas pois, un pouquiño eso, non? Se eu estarei facendo ben, se o que digo é válido, se ten sentido, se me xulgarán, se... non sei, se, se teño non o dereito de estar aí. Eh, pero bueno, tamén teño que decir que polo momento pois pues, a mí mereceume a pena, porque estar aquí como, como columnista e como xornalista local, de algún xeito, moi humildemente, é un pouco un xeito de, de, de intentar abrir camiño, non? De alguna forma tamén, a xeracións de, de mulleres novas que veñen aí, que veñen detrás e que, bueno, tamén teño que decir que cada vez están máis formadas. Eu, de feito, cando me, cando me comparo, eu teño 29 anos agora, pois cando me comparo con xornalistas que vou coñecendo, non estudantes de 20 anos, eh, alucino, eh? O sea, de, de como fala esta xente, de, das ideas que trae, novas, tan rompedoras, de como se expresan, eh, é algo que o mellor eu con esa idade pois, eh, non era capaz non de expresarme así. E, bueno, eh, tamén quero aproveitar pois, para animar precisamente a todas esas mulleres xornalistas que veñen detrás a que se animen a opinar, non? A, mm, a, a exixir espazo, non? Porque ao final tamén hai un espazo para elas, para esas voces que traen pois, unha visión renovada eh, e iso, non só animar, senón tamén pedir, non? Exixir o, o espazo que, que esas voces tamén lle corresponde. E, eh, precisamente, a xeración que represento, que me tocou representar aquí hoxe, é a xeración da precariedade laboral. Eso creo que temos clarísimo todas e todos, non? É a xeración da precariedade laboral total e absoluta. Eh, non somos mozas, eh, bueno, digo mozas porque, como sabemos tamén, non? Eh, vémolo, non hai máis que velo. Eh, en calquera situación de... Mm, pois de crise, non? Xa sexa unha crise económica, sexa unha crise sanitaria, como a que vimos de vivir, sexa calquera tipo de crise, as mulleres eh, sempre, sempre levamos eh, un pouco as de perder, non? É dicir, eu con 29 anos, eh, que teño agora, pois, mm, ou, bueno, o que suele ser o normal, non? Con, que con 29 anos, alrededor máis ou menos dos que teño eu, as mulleres pois, xa pasamos de medias, mulleres jornalistas, pois, entre 3 e 4 empresas, máis ou menos, non? É dicir, eu con 26 anos xa pasara por 4 empresas. E, bueno, os contratos <laughs> mellor xa entre todas elas, xa nin os imos a contabilizar, non? Porque eso <laughs> daría para... Estaríamos aquí falando moitísimo tempo, non? Estaría eu aquí enumerando e, bueno, tampouco en moito caso pero sí que é verdade, e por aquí hai bastantes caras novas <laughs> que estou recoñecendo agora mesmo, eh, sí que é verdade non que, que, as que coas xornalistas que somos máis novas cometense a veces auténticas barbaridades, e hai que decilo, non iso así. E claro, se ainda por riba, porque somos así, temos eh, o descaro de queixarnos, non? e, de actuar como esas malcriadas, esas deslinguadas que, que somos, ou como nos chaman a veces, non? como dio o título desta intervención. Eh, precisamente ainda outro día un compañeiro de xornal, o que quero moitísimo, eh, comentábame, non así, bueno, nunha conversación un pouco casual, que mm, as xornalistas, eh, bueno, e digo as xornalistas, as compañeiras, porque, por exemplo, na plantilla de Diario Pontevedra, as xornalistas máis novas, eh, as da xeración máis nova de menos de 30 anos, somos <laughs> a inmensa maioría todas mulleres, menos un home, me parece. E, eh, e bueno, este compañeiro comentábame eh, que, que claro, que el ve, este compañeiro para que vos poñades na situación, pois pues, eh, será unha xeración máis que a miña, Eh, pois comentábame como que ve mm, que as xornalistas máis novas eh, agora como que, que non calamos, non? Que, pois que, que temos as cousas mm, pues, un pouco máis claras, mm, que pelexamos máis, que non nos conformamos tanto, non? E que a xeración da que ven el pois, mm, bueno, conformábase máis, eh, dicía como que a nos valíanos todo, non? E claro, eh, é verdade, sí que non nos conformamos, non? Eh, pero creo que tamén estamos no noso dereito de non conformarnos, porque tamén somos unha xeración sobreformada, non? Eh, é dicir, estamos aquí e aquí. O sea, somos unha xeración sobreformada con salarios baixísimos. O sea, é eh, un pouco delirante, non? E, eh, eh, claro, sí que nos plantexamos pues, eh, tipos, algún tipo de cuestión como, mm, a ver, levo traballando 12 horas a mi xornada laboral, non ten nada que ver con traballar 12 horas, E, eh, e claro, e o salario non me dá para vivir, non? É un pouco, un pouco desquiciante. E pareceme importante deixar claro isto antes de nada, porque eh, somos a xeración a que se nos dixo, nada máis entrar na carreira, que non íamos poder traballar nunca do noso, que non había espazo para nós. A min isto, mm, por exemplo, creo que de feito conteno nalgún, nalgún artigo, pasou o primeiro día de carreira, xa, xa, <laughs> xa entrando forte, non? Eh, comezando aí con ánimo a carreira. Eh, creo que eh, debeu ser o primeiro día, se non foi o primeiro día, foi o segundo. Eh, foi un así, eh, nunha das primeiras clases, pois a mestra pois comentounos, non, o seu currículum era un currículum, claro, bastante envexable, non, de todas as experiencias que tivera aquela mestra, e, bueno, <laughs> animounos ou desanimounos, dicíndonos, eh, literalmente, ustedes nunca podrán trabajar de lo suyo, nunca, nunca van a poder ser periodistas, non van a poder trabajar en unha empresa de periodismo. E claro, eh, eso <laughs> dá un poquinho que pensar cando acabas de entrar na carreira, Pero tamén teño que decir que pasados os anos igual se comprobou que polo menos no meu caso, eh, con moito <laughs> esforzo tamén o teño que decir, igual se rompeu un pouquiño a media, non? <clears throat> eh, bueno, Vos a contar un pouquiño a ver o meu periplo, eh, xa me presentaron un pouquiño antes, pero eu eh, comecei a facer prácticas en Diario de Pontevedra no ano 2015, Foron as miñas primeiras prácticas da historia, nunca estivera, creo que estaba en segundo de carreira ou en terceiro, Eh, a Diario de Pontevedra eu sempre volvín, Diario de Pontevedra para min a verdade que é un pouquiño casa, non? Eh, como ese sitio que sempre remato volvendo. Eh, logo, eh, fixen eh, dous veráns prácticas en Diario de Pontevedra, despois volvín a Madrid, porque fixen a carreira en Madrid para facer un máster, ali puiden bueno, acceder a unha bolsa da F, estiven traballando unha temporada ali, logo eh, decidín volver a Galiza, eh, estiven facendo prácticas tamén na Voz de Galicia. Despois de eh, despois desto, aínda volvín a Diario de Pontevedra outra vez. Despois estiven un ano fora traballando eh, no eido da comunicación e despois finalmente xa <laughs> regresei, espero que por moito tempo a verdade, que xa teño ganas de deixar de dar voltas, eh, regresei a Diario de Pontevedra e bueno, ali levo pois, eh, pouquiño máis de tres anos na sección de comarcas E, eh, e bueno, e, eh, hoxe pois podo dicir que teño a sorte non de, bueno, a sorte por así decirlo, de ter un contrato xa estable, un contrato ben, non? E, pero, bueno, eu eh, digo isto porque durante este percorrido laboral que comecei no ano 2015 a todo isto que dentro de Diario de Pontevedra Eh, claro, pasei por todas as seccións habidas e por haber, xa non sei que sección me faltou, porque eu estiven hasta en deportes, que a xente que me coñece, cando digo que, que fui xornalista deportiva, <laughs> a verdade un pouquinho a risa, non? Porque non, non é o meu campo para nada, o sea, non, non é nin a miña especialidade, <laughs> nin, nin vou ser moi sincera, non teño nin idea. Eh, e, bueno, estiven en deportes, estiven en suplementos, que, por certo, unha sección maravillosa que moitas veces, mm, pois igual non chama moito a atención, non, non se ten moi en conta, pero é unha sección mm, que fai un reportaxe en profundidade eh, brutais. Estiven en local e agora en comarcas, non? Pasei un poquinho por todo. E claro, eu durante todo este periplo entre empresas e xornais <laughs> e tal, eh, tiven que ver, desde que comecei pois, as miñas primeiras prácticas, a, o sea, tiven que ver eh, como pasaba por diante de min este puramente a miña experiencia personal. Non digo que sea eh, pois, o... Bueno, suel, sí que eh, adoita ser o, o usual, non? Pero, bueno, estou falando a miña experiencia personal. Eu tive que ver, pois, pasar diante de min unha fileira de homes, e digo de verdade, moi sinceramente. Eh, eh, eu, bueno, vía como pois, aos meus compañeros homes, aos meus mm, amigos, aos colegas de profesión, se lles ofrecían oportunidades laborais pois mm, máis estables bastante antes que a min e que as miñas colegas e que as miñas amigas que, pois, que estudiáramos unha, unha carreira similar, non? E, eh, e claro, mm, cando estes homes o mellor xa, non digo un contrato, mm, pois un contrato xa fijo, non? pero refiro a mellores oportunidades eh, laborais a nivel de pois, un contrato con máis duración ou pois, máis estable, con mellores perspectivas de futuro. E claro, eu pois empalmei bastantes <laughs> prácticas moi, moi, moi temporais, con salarios moi, moi, moi, moi baixos, hasta que, bueno, cando estes amigos todos xa estaban pois, bastante asentados, pois anos despois xa me tocou a min, non? Eh, eh, bueno, eh, digo isto non porque eh, parece mentira que, que aínda hoxe, cando a sociedade tiñamos que ter longamente superado este estigma de xénero, eh, pois, eh, bueno, as mulleres eh, sigamos tendo que esforzarnos o dobre, non? Que perseverar o dobre, ou incluso moitas veces o triple, non? E total, ao final, para, <laughs> para cobrar, eh, pois, eh, pois moitísimo menos que, que a eles, non? en torno, creo que a media estatal está un 28% menos que eles, e eh, Diana decía tamén no eido da comunicación que en torno a un 21,5%, non? No eido do xornalismo e a comunicación que sería o noso. Eu tamén me chamaba a atención outro día, lia un, un informe que decía que, bueno, de seguir avanzando pois a a igualdade a nivel salarial non entre homes e mulleres a, a velocidade que levamos, que me parece que non é moi alta, non? eh, terían que pasar uns 132 anos para acadar a paridade total a nivel salarial entre homes e mulleres, <laughs> claro, pero digo, pero que, que vida nos espera, o sea, serían as nosas <laughs> eh, netas, non? Mais ou menos, sí, as nosas, as nosas netas, con sorte, eh, acabarían acadando non esta, esta, paridade, esta paridade salarial. E eh, claro, eh, tendo en conta todo isto, non? <laughs> con estas cargas mentais que xa temos que, que lidiar, todas estas injustizas e tal, aínda por riba, aínda por riba, eh, moitas veces temos que escoitar, non? Permítense o luxo de dicirnos pois, eh, como temos que, que facer o noso traballo, non? E de aleccionarnos e temos que convivir cada día cunha serie de cousas que, bueno, que a veces pois, miran un pouco a moral, non? Eh, bueno, hai, precisamente fixose viral un caso hai moi pouco tempo, creo que creo que foi a finais de febreiro, dunha xornalista que se chama Elisabetta Piqué, que é corresponsal de guerra, é unha corresponsal de guerra histórica eh, argentina. esta, esta xornalista, esta profesional, estaba desplazada en Ucrania, eh, bueno, eh, douse o caso de que eh, nun directo eh, tiña o presentador o outro lado, non? En un directo eh, comezaron a soar as alarmas de bombardeo, non? E claro, eh, ela, que se lle presupón que é <laughs> unha, unha, unha muller, unha profesional con experiencia <laughs> suficiente para saber mm, pois, como actuar, a outro lado da pantalla pois, mm, tivo que ver como eh, o compañeiro, non? O presentador do programa lle decía como en plan, bueno, eh, tú tranquila, ahora tienes que buscar un lugar tranquilo, eh, un lugar seguro para tal, para cual, non? En plan, dirige tal hotel, non sei que, como dando instruccións. E claro, esta muller que debeu alucinar bastante, non? porque, porque vamos a ver, o sea, que me estás contando, non? Eh, eu creo que foi bastante bastante comedida, non? Bastante máis do que o mellor eu podería ser, <laughs> eh? tendo en conta que estaba en directo. Esta eh, muller, bueno, dixo, ok, <laughs> tal, eh, acabou, supoño que xa cansada de, de, la, aí de la lección, eh, acabou como dicindo, bueno, eh, tengo que cortar, <laughs> tal, eh, eh, claro, o, o curioso non foi que xusto cando se corta esa, ese directo, escoitase dicir algo así como pero este pelotudo, <laughs> en plan, de que me estás contando, non? E claro, eh, poden ser, o mellor, pois pues, sí, casos que pasan, cousas, non digamos, ai, casos aislados, sí, bueno, tal, ai, que tío máis tonto, non? Pero claro, eh, cando comparas precisamente cunha, cunha situación similar, non? Creo que, pois, un, as, cando comezou a guerra, me parece que foi eh, un xornalista da CNN que se chama Matthew Chase, non sei se o dixen ben, eh, pois este, este xornalista parece ser que viviu en directo pois, o primeiro, un dos primeiros bombardeos sobre Ucrania, e eh, deuse como unha situación bastante similar non? a da xornalista anterior, que tamén pois, nun directo, as alarmas, tal e cual, E claro, a este xornalista, a diferenza dela, ninguén lle dixo como tiña que actuar, non? Porque se lle presupón <laughs> que ten tantísimos anos de, de experiencia, non? E de bagaxe no ido do, do xornalismo de guerra que mm, obviamente non necesita recibir instrucción, se acaso eh, poderá dar el e Maisela ela eh, leccións aproveitando <laughs> o momento de como se actúa nun destes casos, non? Entón, eso chama un poquinho a atención, non? Como se actúa con elas e como se actúa con eles. Eh, no he ido xa máis próximos, pois, precisamente aquí mesmo unha compañeira nun, na edición creo que foi de 2008, eh, pois contaba como un compañeiro, un compañeiro lle, lle decía que as súas columnas eran pouco xornalísticas e que si por el fora que ellas censuraría todas, non? E bueno, tamén todas as miñas compañeiras eh, <laughs> teñen vivido, vamos, eu vexo, non? Eh, durante todo este periplo laboral que levo xa desde hai tant... bueno, tantísimos anos para min, <laughs> claro, en comparación coa idade que teño, non? Eh, pois... Mm, teño visto pois, casos de mansplaining casi, casi diarios, non? O sea, por exemplo, eh, pois a unha compañeira tamén se deu a casualidade, non hai un tempo, pois ela con varios anos de experiencia xa, eh, pois no seu ámbito, eh, un compañeiro pois dicíalle que o que escribía que era un coñazo, non? Un coñazo. <laughs> Eh, claro. Eh, outra, eh, tamén teño caso, bueno, outro caso eh, dunha compañeira que, que dominaba pois, perfectamente un tema, non? que lle fixo, era un tema bastante importante, ademais que lle fixo o seguimento durante todo o periplo, que se comeu todos os marróns, sabídose por haber, porque claro, eh, o xornalismo é moi bonito, pero moitas veces tamén se <laughs> comen moitísimos marróns. Non? Eh, e claro, eh, ela pois, estaba na procura dun contacto, e cando chegou o momento pois, de pois un compañeiro fíxose con ese contacto, non? Eh, foi capaz non de, de conseguilo, porque tamén era un compañeiro pois, con moitísimos anos de experiencia máis que ela, a verdade que sí, máis de outra idade, máis maior tal. Eh, cando este compañeiro conseguiu ese contacto que ela levaba tanto tempo esperando, que era bastante importante non para, para isto que estaba ela investigando, en vez de pasarlle o contacto, chamou el chamou el por teléfono, fixo ela a entrevista. <laughs> ela pois quedou un pouco así. pois <laughs> vale. Eh, e, eh, eh, bueno, eh, Vamos a ver, nas redaccións eu creo que todas vivimos, eh, digo, pues, ao largo deste periplo laboral, non? Eh, e que nas redaccións incluso hai compañeros masculinos que nos comentan como vamos vestidas. <laughs> o sea, non sei se vos pasou a vos, pero, pero a min dende logo que sí e a compañeras tamén. Non? E, bueno, eu teño que, que contar tamén, porque, claro, non só nos aleccionan moitas veces os compañeros, non? Nin, nin os xefes, se quere que as mulleres xornalistas aleccionanos ata os lectores. <laughs> O sea, que, que está ben, non? Dar, dar a, pero, bueno, vou contar aquí o, un caso, que este sí que é un caso puramente personal. Eh, eu eh, comecei bueno, a escribir as columnas en Diario Pontevedra no ano 2020, eh, totalmente novata, <laughs> nunca o fixera na vida, e Eh, bueno, no ano, cando eu empecé a escribir columnas, eh, en Diario de Pontevedra eran como seccións de opinión e eran interiores, non eran a páxina interior, eh, a páxina completa, entón aquilo pois, daba máis para divagar, non para contar unha historia, contextualizar e tal. E logo, pois, recentemente cambiaron a formato columna de contraportada que é como máis flash, non? Tens que sintetizar moito máis, é un cambio bastante, bastante radical, non? E bueno, eu cando comecei a publicar estas columnas de opinión, eh, pois, pasou un tempo, non? E que xusto estes días estuven, estiven repasando un poquinho, non? Como tivo a ver que fixera este tempo e tal. E, bueno, hai unha columna que escribín que se chama A primeira de Campañó. Campañó é, o meu, é a miña parroquia, o meu povo, donde, de onde son eu. Eh, bueno, eh, este artigo que, que escribín eu ia sobre, bueno, sobre unha muller que, que foi a primeira muller de Campañó en poder divorciarse do seu maltratador no ano 1950. Non? O, sea, o artigo estaba feito, bueno, recollía eh, pues, o proceso judicial, ese todo, a través do, do arquivo, o sea, bueno, estaban os papéis, os documentos, eh, creo que eran como un 75 documentos ou algo así no, no arquivo parroquial de Campañó, Eh, bueno, eh, este artigo eh, contaba eh, todo ese periplo, basicamente. Eh, foi un proceso moi duro, mmm, terrible, non? E que hoxe casi non podemos conce concebir non? Que, que isto tibera que ser así. Eh, bueno, eh, pois vense testemunhas dos veciños, non? Porque para que esta muller se pudera separar, eh, tiveron tiveron que testificar veciños, a familia, incluso o párroco na altura, que creo que era Rodríguez Fraiz, e intercedeu bastante por ela. E claro, eh, eu este artigo eh, eh, vou vos a ler un, un parrafiño final que escribín, se mo permitides, eh, decía, o sea, remataba este artigo dicindo eh, por iso, oxe máis que nunca, que a nulidade matrimonial non depende da vontade veciñal, Compre replantexar e potenciar o apoio económico, a inserción laboral, os servizos de axuda no fogar e deixar de criminalizar as mulleres que defenden as súas crianzas do maltratador, escoitar as cativas, mirar con lupas patrias potestades e as visitas non tuteladas, para que a decisión de dar un paso adiante ou atrás non dependa de ter que poñer un fillo nas mans do agresor e sempre educar en igualdade na casa e na escola. Isto viña tamén a colección de, de, cando, de cando saiu a luz o asesinato das nenas en Tenerife de Ana e Olivia a mans do proxenitor. Non? Entón eu remataba pois, de, dando uns datos de, de, de de, de registros de, de violencia de xénero no sistema biogen. E remataba dicindo, Tamén na provincia os datos oficiais din que a violencia machista está a marcar a vida de 1.170 mulleres. E remataba dicindo, quen puidera traspasar as paredes de todos os fogares que aínda quedan, que o medo cambiara de bando. Bueno, eu fixeime que este artigo precisamente, que me levou bastante traballo, non polo, polo tema todos os documentos e tal, Eh, foi o primeiro artigo que tivo eh, un comentario, non digo en redes sociais, porque en <laughs> redes sociais eh, os artigos xa prefiro non, non mirar, non? pero eh, na web, na propia web do Diario Pontevedra, este artigo tiña un comentario. Non? E claro, eu obviamente <laughs> fun a, fun a mirar estes días, descubrino hai moi pouco recentemente. Ademais, se pareceume bastante eh, clarificador, non? Como bastante agora os vou a contar. Eh, o comentario este facíamo, facíamo un home que se chama José Luis, <laughs> ou o seu único José Luis, non que José Luis é todo un clásico, <laughs> o sea, é que, claro, é que me vivo aquí o tema a, a pelo, non? Eh, este José Luis de, eh, decía literalmente que o medo cambiara de bando, está aí para ver, eh? decía que o medo cambiara de bando, non me gusta ese desexo, prefiro que as alimañas vayan a cadea, sexan quen sexan, eleven de, o pelo de cores ou sexan calvos. E claro, pode ser así un comentario que dices, bueno, vale, o sea, tu opinión, non? Pero mmm, sí que me deu como para facer unha doble lectura, non, aquí. Eh, José Luis di, eh, que o medo cambia de bando non me gusta ese desexo. O sea, eh, xa empezamos con un ton como aleccionador, eh, non? Porque a miña función como columnista debe ser agradar aos José Luises todos de, <laughs> da miña vida. E claro, e, eh, e logo eh, decía, prefiro que as alimañas vayan a cadea, sexan quen sexan. O sea, aquí Quer dizer, non estamos falando para nada de violencia vicaria, de violencia de xénero, como un patrón sexan que sexan as alimañas, con cualquier persona, non? Entón, claro, eh, parece un comentario así que non, que tampouco lle hai que dar non tanta importancia, pero pero un pouco a modo de exemplo, non? En, en unha frase cantas cousas se concentran, non? Eh, que a veces nos pasan desapercibidas incluso. E tamén teño que decir que, a ver, non me quero poñer aquí a queixarme, non? pero case con total certeza, porque despois desto dixen eu, a ver, vou investigar a ver que dice a xente aquí de min, non? Eh, púxenme como un poquinho a ver, pois nas redes tamén, eh, todos, o sea, sí que é verdade que todos os comentarios así negativos que, mm, que podo ter son todos de homes, <laughs> ou, ou bueno, polo menos son persoas con nick masculino, non? E claro, eh, eu estou segura de que todas ou a maior parte das que estamos aquí temos ao noso José Luis particular eh, nas nosas vidas, non? Esa voz aleccionadora, paternalista, que é unha cousa que, que mm, poñémonos máis serios, non? Que, que sufrimos moi mm, bueno, sempre, eh, diariamente, a xornalistas, sobre todo a xornalistas máis novas nas redaccións, non? Eses tonos paternalistas cos que a veces nos, nos, nos dicen as cousas, non? Pero bueno, a pesar disto non vos <laughs> vai a despensar que a miña experiencia como columnista en Diario de Pontevedra está sendo moi boa, estou encantada, a verdad? Eh, eu, a verdade, procuro sempre pois, eh, nutrirme un pouco, tomar exemplo non das compañeras que son máis veteranas e que fan estupendamente. Eh, e, bueno, eh, está sendo para ser recén chegada pois, a, a este mundo, non? Que eu, ao principio, pois, dicía, bueno, pois a ver que conto aquí, non? Eh, está sendo moi boa. Eh, teño que decir que, que en Diario de Pontevedra o mellor rompemos un pouco a media, eh, as columnistas xa se dixo aquí eh, máis veces neste foro, non? Que, que as mulleres columnistas en Diario de Pontevedra sí que somos a maioría, non? Eh, sobre todo as, as mulleres que estamos en plantilla de redacción na, na, no formato columna de contraportada somos mulleres. Eh, bueno, tamén, afortunadamente, como por outra parte debería ser normal, nunca tiven que sufrir ningún tipo de censura, de verdade que non, eh, nin en columnas de opinión, nin tampouco eh, pues, en calquera peza xornalística que escribín, a verdade, en eso sí que se pode <laughs> dicir que de sorte, non? Eh, bueno, máis alá da autocensura, que eso sí que existe, non? eso é algo transversal por, por desgraza no, no edo do, do xornalismo. Eh, Eh, tamén é verdade que manter unha columna semanal non é nada doado. Eh, isto saben moi ben tamén as miñas compañeiras. O sea, o ritmo de redacción eh, é moi difícil non de combinar con isto. O sea, unha columna require, aínda que sea unha columniña pequeniña, non como a miña, que é unha columniña así de contraportada, e como, como as que facemos eu e máis as compañeiras, eh, require eh, pois, eh, reflexión, require estar <laughs> tranquila, require eh, moitas veces creatividade, non inspiración. E claro, iso é algo que corrimo dunha redacción é bastante complicado de levar, non? Ainda que sea semanal, non? Porque a miña eu escribo os martes, hai en papel os mércores, en a web e tal. E, e claro, eu vexome moitas veces na situación, non? Ainda que sea un día a semana, pero que de verdade que mm, que leva o seu traballo. O sea, eu vexome na situación de eh, claro, teño a exixencia do papel, non? Esa páxina en branco <laughs> que, que hai que, que hai que sempre tirar de, de contactos de creatividade do que sea encher todos os días, teño esa páxina de papel en branco. Logo, agora que o diario está, está apostando eh, moitísimo máis pol, polo formato web, non? Eh, tamén teño claro a exigencia de Nutra web, pero instantáneo además, e, e ainda por riba, no meu caso, eh, tamén estou facendo redes, non? E, eh, e sube cousas ás redes al momento, e programa, e redea, e move incluso portada, e tal e cual, e ainda por riba unha columna de opinión, o sea, eu a veces <laughs> digo, uff, E eh, claro, eh, eu para sacar esta columna de opinión sí que é certo, por moi pequeniña que sexa, por, parece moi doado a veces, pero non é, non? Eh, sí que dou eh, pois, tempo da miña vida, non? Que podía salir antes e eh, relaxar a cabeciña, e confeso, a verdade, que moitas veces escribo esta columna, eh, de verdade, eh, coa última neurona que me queda <laughs> funcionando na cabeza do día, pois saco a, a columna adiante, e E eh, a verdade, moitísimas veces sorprendo, me digo, uf, <laughs> que pois hai algún, bueno, os compañeiros e as compañeras que, que son moi vos comigo, non? E que, e que sempre me animan e me botan piropos e tal, e eu digo, sí, <laughs> pois a verdade é que escribín coa, coas últimas forzas do día que me quedaban, eh? E, eh, bueno, esa é a nosa realidade, eh, a realidade das columnistas na prensa local eh, que facemos eh, moitos esforzos, eh, a verdade, por, por manter vivos eses recunchos que son nosos, non? E que tamén son pois, uns recunchiños que temos aí de liberdade, que tamén, que tamén é bonito iso. Eh, tamén é verdade que hai días que, que a min e as compañeiras non que o ritmo non? eu sí que confeso non tamén que teño pois, algún día hallado renunciado non a, a sacar esta columna cando tocaba, pois, mm, porque pasou calquera cousa, porque tes que que poñerte a outras cousas porque levas mm, moito tempo xa traballando porque non che dá vida, non? Pero tamén é verdade que dun tempo esta parte procuro mantela, non? Por, eh, máis que nada, pois, mm, por, por, por non perder iso, non? Por non perder tam, tampouco oportunidade deso que falábamos de abrir un pouco o camiño, non? De, pois, de alguna forma de, de animar ou simplemente manter ese espazo para que non se perda, non? E, eh, bueno, en cantos temas, eu dou bastante renda solta, gustame moito falar da memoria das mulleres, precisamente o meu creo que foi, sí, o meu primeiro artigo, a miña primeira columna, eh, adiqueio a memoria das mulleres rurais, adiqueio tamén a miña boa, que para min, bueno, sempre vai a ser unha fonte eterna de inspiración, non? Eh, así son as aboas. E, bueno, xa vedes, un pouco malcriadas, deslinguadas, un pouco así por donde, por donde veña, non? <clears throat> E eh, tamén me gusta bastante falar non da defensa da lingua galega, eh, pois de todo tipo de, de violencia de xénero, tamén de denuncia social, un poquinho todo, pero calquera día de repente fago unha reflexión personal, o sea, é bastante, non? un pouco así o, o que me saian. Non? E bueno, eh, non quería deixar pasar esta <laughs> oportunidade de estar aquí, non? Sen incidir un poquinho tamén na importancia, ademais, da, da opinión, non? Eh, do xornalismo local, eh, tamén do xornalismo de comarcas, non é por, <laughs> por autopromocionarme, non? Pero que é un eido bastante descoñecido que, que a veces eh, pois pues tampouco se fixan tantos lectores aí nesa parte, non? E, eh, e, eh, bueno, é todo un mundo, eh? Eh, precisamente hai un caso que a min, bueno, é un caso bastante exemplarizante non? Da, da importancia do xornalismo local. Eh, hai un ano, máis ou menos, eh, xurdiu pois, eh, o caso dunha moza de Sanxenxo que denunciou, eh, pois, eh, creo que foran unhas 20 denuncias, eh, alrededor dunhas 20 denuncias, a súa exparella eh, por, bueno, por ameazas, por, bueno, de todo. Eh, unha auténtica barbaridade, eh, ameazas de morte, ameazas a través das redes sociais, eh, ameazas a ela, a súa familia, a, eh, incluso un intento de atropelo, houbera, non? E, bueno, eh, eu sei que mm, este caso chegou previamente a un medio de máis alcance que Diario de Pontevedra, eh, que o, bueno, supoño que é o xefe, non? Eh, decidiu, ou non sei o que decidiu, pero non, por aí non saiu o tema. E chegou a Diario de Pontevedra, e claro, a min pareceu bastante revelador, eh, bastante, non? Eh, inusual, eh, porque o, o tema, o que chamaba aquí a atención era que a esa, bueno, que a esa moza eh, puxeraselle unha orde de protección non? Eh, ao seu, bueno, ao seu agresor. Eh, esta orde de protección fora revocada, Entón dixen eu, eh, poñenlle unha orde de protección e logo ya, non? E eh, eso chamou bastante atención e, bueno, sacamos o tema. E tanto foi así que este tema eh, acabou eh, acabou chegando e acabaronse facendo eco deste tema que inicialmente pois, sacou un xornal local, non como a Diario de Pontevedra, pois, en cadeas de, de alcance nacional, non? saiu en televisións, en medios, e claro, eh, gracias non pois, a iso, porque aparte fixemos ese seguimento durante un ano, bueno, durante máis dun ano, aínda hoxe lle <laughs> continuamos facendo seguimento ao tema, non? E afortunadamente, pois, eh, gracias non a ese bombo que se lle deu, pois, a, a xustiza mm, como que lle prestou máis atención, non? A ver que está pasando aquí. Eh, eh, bueno, eh, hoxe podemos decir que o agresor desa moza denunciado pues, está en prisión, en prisión provisional. entonces bueno, algo igual sí que se conseguiu non desde un, desde un xornal pequeniño ao final. E claro, eh, a labor dunha redactora nese caso mmm, xa non só é contar non, o que está pasando, tamén é de acompañamento non? en, bueno, nese caso en concreto, e tamén en, en moitas outras ocasións, porque claro, <laughs> eh, os xornalistas cheganos eh, historias de vida que, que a veces eh, conmoven non? E, estremecen tamén. Eh, pois neste caso o, o acompañamento foi importante, E, e claro, mm, é algo no que afortunadamente as xornalistas, pois, mm, teño que dicilo, sí, as, as máis novas, non as xeracións máis novas, estamos incidindo moito tamén eh, na necesidade eh, de, de ter formación, non? de que tanto eh, os xornalistas como as xornalistas nos formemos máis en materia de tratamento destes casos de violencia de xénero, non? que a veces pois, aparecen publicados tamén eh, nos xornais dunha forma un pouco mm, que desprotexe un pouco as víctimas. Non? Eh, eh, pareceme que é bastante importante eh, incidir nesto, non? na formación nestes casos que afortunadamente agora cada vez saen máis a luz, cada vez tomamos máis conciencia e creo que é importante tamén eh, contalo ben. E, eh, e bueno, cando estás nesta voráxine de profesión, que sempre as compañeiras dicimos que se fora polo salario aquí non estaríamos, non? Que, <laughs> que é completamente vocacional. E, sobre todo nunha área como é a de comarcas, que hoxe <laughs> eres, eres xornalista multidisciplinar, non? Hoxe eres xornalista de sucesos, mañán eres xornalista, bueno, mañán cubres, cubres un pleno, teño que ir acabando, xa que me din aquí <laughs> que teño que aliserar eh, bueno, cando estás nesa, nesa voraxine de, de profesión, é moi importante ter unha rede de sororidade detrás. Eh, eu estou moi contenta de decir que teño esa rede de sororidade que me ten axudado tantísimo en tantas ocasións. Non? Parte desa rede de sororidade está aquí hoxe, outra <laughs> parte está vendo isto en streaming. E, eh, eh, bueno, as, as compañeiras eh, moitas veces son terapia, non? E son casa tamén. É eh, certo que probablemente eu non me estaría atrevendo hoxe a estar falando así aquí se non fora en gran parte en mérito delas tamén por ese apoio. Non? E, eh, bueno, cando me poño a falar da xeración que represento, sempre remato falando dos precedentes, non? que creo que mm, realmente as mulleres que nos precederon temos que estar moi agradecidas. Non? E, eh, unha forma de, de agradecerlle esa, esas labores pioneiras que en moitos casos fixeron, non? eh, pois sería eh, non ceder eh, eses dereitos que, que conseguiron para nós, non? eh, polas bases que sentaron, non? Eh, mesmo incluso pois, eh, con a, co, coas súas contradicións, non? No que o mellor eran pois, os inicios do feminismo neste país. Eh, eh, bueno, eh, por elas e por nós eu creo que temos que, que pelexar todos os días, non, eh, non ter medo a reclamar o que nos corresponde, a reclamar salarios dignos, eh, conciliación no caso das nais e conciliación tamén no caso dos que, da, das, das xornalistas profes, das profesionais que non o somos. Non? Eh, bueno, eu agora mesmo, como dicían na presentación, estou estudando unha xornalista que era galega e que supostamente foi a primeira muller eh, directora dun xornal neste estado, que é María Luz Morales, eh, bueno, eu sempre, a verdade, aquí co, bueno, colar un pouco, non? Sempre aproveito calquera ocasión que teño para repararlle un pouquiño a xustiza, non? eh, ao ser unha de tantas mulleres extraordinarias no seu tempo eh, que, que caeron no esquecemento, aparte esta muller foi silenciada a raíz da Guerra Civil. Non? Eh, María Luz Morales tamén eh, facía o que eu interpreto eh, como columnismo e precisamente eh, estivo aquí, tamén polo menos nunha ocasión, no ano 1929, bueno, aquí entre este, neste recinto, o sea, entre estas paredes, non do que sería pois, o antigo teatro principal, Eh, María Luz Morales ten un parágrafo, xa remato agora mesmo, <laughs> María Luz Morales ten un parágrafo moi clarificador nun artigo que é o meu artigo favorito dela e que, se me permitides, vou a lervos un cachiño. E di así, Bernard Shaw asegura que nuestros hijos nacerán creyendo que siempre han existido escuelas obligatorias, pensiones de vejez y viudedad, damas con toga en los tribunales de justicia y mujeres en los escaños de los parlamentos. Tan lógicas y naturales son todas estas cosas. No obstante, todas ellas han penetrado en nuestro tiempo empujones, casi viva fuerza, y hubiera sido considerado como absurdo, si no monstruoso, tan solo el defenderlas en los tiempos de nuestros abuelos, en los días de nuestros abuelos. Ni mejores ni peores ayer que hoy. En rigor no era justicia, lógica bondad lo que les faltaba para entronizarse, sino simple precedente. El nunca se hizo, jamás se vio, es la barrera que con más cruel tenacidad cierra el paso a infinitas cosas excelentes ellas, a pesar de todo, logran un día u otro abrirse camino y después de haber costado ríos de tinta, cuando no de sangre, llegan a ser lo natural, lo bueno, lo sencillo, lo unánimemente aceptado. ¿Se le ocurriría hoy a nadie que no estuviese loco rematado negar en nombre de la religión que en torno al Sol giran la Tierra y los otros planetas? Esto María Luz Morales escribió uno en eh, no año 1930 no jornal El Sol, Y claro, yo pienso, eh, esta mujer eh, decía, ¿no? falaba pues como que os nenos nacerán pensando que, que sempre existiron non pois eh, mulleres en todos os eidos laborais, non? E claro, falaba da importancia dos precedentes e, e bueno, era unha muller que reivindicaba no seu tempo, na súa época, eh, a igualdade, a igualdade laboral tamén, non? A igualdade Eh, claro, esta xeración de xornalistas, como ela, que foi xornalista de profesión, que é a miña xeración, e que seríamos pois as netas, non? Ou as bisnetas desta muller, eh, se tivera descendencia, porque foi unha de tantas mulleres nesa época que elexiu entre vida persoal ou vida laboral. Eh, ainda seguimos eh, escribindo esta xeración de netas, supostas netas ou, ou bisnetas, pois seguimos escribindo artigos reivindicando os dereitos das mulleres como facía ela, xa, bueno, moito antes, pero eh, en 1930, Eh, seguimos publicando entrevistas, sorprendendo a xente coa presenza dunha muller en profesións masculinizadas, non como fixemos no Diario de Pontevedra durante 8M, por exemplo. E seguimos falando de profesións masculinizadas, e seguimos falando de diferenzas salariais, e seguimos facendo reportaxes sobre esas mulleres que eu chamo mulleres que. Non? E eu, eh, sinceramente, eh, agardo algún día poder deixar de escribir sobre mulleres que fan cousas. Moitas grazas. poco, o sí? Este sí? Encantada. Este non está entrando. Encantada de conocerte, que te sigo además las redes. Este, Hola, agora sí se me escoita, verdade? Eh, Alba, eh, quedan cinco minutos ah, bueno, para, para a seguinte vale. ponencia. Eh, bueno, nada, quiero agradecerche tamén como organizadora a túa charla porque foi maravillosa, me encantou <laughs> como, como acabaches e tamén coñecer a, fi, a figura de Mariluz Morales que eu tampouco a, a coñecía, non? E que curioso que estemos eh, cento e pico anos despois reivindicando, reivindicando o mesmo. Así que douche as gracias en nome da organización porque foi estupenda e tamén comimos un pouco pasadas de tempo eh, como dixo antes a miña compañera Susana en Mulleres que opinan nos gusta moito a, a puntualidade por respeto a seguintes ponentes tamén temos cinco minutiños por si alguén lle quere facer algunha pregunta a, a Alba antes de que chegue a nosa próxima invitada vos deixo o micrófono.